देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारतीय मोदी के चाणक्य अरुण जेटली की दिलचस्प कहानी अरुण जेटली राजनेता कैसे बने देश के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने दुनिया को अलविदा कह दिया है तो आइए जानते हैं कैसा रहा मोदी के चाणक्य जेटली का राजनीतिक सफर पिछले लंबे समय से जेटली बीमार चल रहे थे दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे बीमारी के चलते उन्होंने 2019 में चुनाव भी नहीं लड़ा था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन में अरुण जेटली केंद्रीय न्याय मंत्री के साथ साथ कई बड़े पदों पर भी आसीन रह चुके हैं बात करें जेटली के व्यक्तिगत जीवन की तो उनका जन्म 28 दिसंबर उन्नीस को नई दिल्ली में हुआ था अरुण जेटली के पिता महाराज किशन जेटली वकील हैं जेटली ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली में ही की है साल 1973 में उन्होंने दिल्ली के Shri Ram college of commerce में दाखिला लिया और कॉमर्स में स्नातक किया 1977 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से विधि की डिग्री प्राप्त की 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संगठन के वे अध्यक्ष भी रहे 24 मई उन्नीस को उन्होंने संगीता जेटली से शादी कर ली उनके दो बच्चे बेटा रोहन और पुत्री सोनाली है अरुण जेटली ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्नीस में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर की उन्नीस के आम चुनाव से पहले की अवधि के दौरान वो भाजपा के प्रवक्ता बने 1999 में भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की वाजपेयी सरकार में उन्हें 13 अक्टूबर 1999 को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया गया था केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में राम जेठमलानी के इस्तीफे के बाद जेटली ने 23 जुलाई 2000 को कानून न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला 1 जुलाई 2002 से मार्च 2001 तक उन्होंने नौवहन मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला सितंबर 2001 से 29 जुलाई 2002 तक सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट में रहे जनवरी 2003 सदस्य गृह कार्य संबंधी समिति सदस्य विदेश मामलों संबंधी समिति में रहे जनवरी 2003 से विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और 21 मई 2004 को उद्योग